Hani her halini beğenip de düzgün bir hayat yaşadığını söyleyenler var ya. Bir kez daha aynaya bakmalarının zamanı gelmedi mi? Peki aynaya baktığımızda gördüğümüz gerçekten biz miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri kabul eden ve rahmeti bol olanım. Rabbimiz her an her halimizi kontrol etmekle mükellef olduğumuzu ifade ediyor. Kendini kontrol etmek bu manada bir emir oluyor. Evet insanoğlu aynaya baktığı zaman her seferinde yakışıklı, güzel, ahlaklı, yalan söylemeyen, doğru ve düzgün bir insan gördüğünü zannediyor olabilir. Ancak aynalar gerçekleri göstermez. Aynalar gerçeğe en yakın olanı göstermek için vardırlar. Ama gerçek sizin kendinizi göremeyeceğiniz bir düzendir işin garip yanı. Aslında siz hayatınız boyunca gerçekten kendinizi hiç görememiş olacaksınız. Hiçbir ayna, hiçbir fotoğraf gerçekten sizi göstermeyecek. Sadece size çok benzeyen, sizin vücudunuzun renklerinin bir araya gelmesi ve ışık oyunlarıyla size en çok benzeyen şekli gösterecek. Gördüğünüz aslında sizin nefsiniz olacak. İnsan nefsine tabi oldukça nefsinin izleriyle şekillenir de bundan habersizdir. Nefis en büyük estetisyendir aslında. Pinokyo'nun uzayan burnu sadece fantastik bir düş değil. Bir başka videoda bunu da anlatırız inşallah. Nefsimiz vücudumuzun şekillenmesinde ona tabiyet müddetince bir fiil göstermektedir. Ruhani hakikatlere kavuşmuş insanların vücutlarının farklılığıysa tarih boyunca evliya tezkirelerinde anlatıla gelmiştir. Elbette nefsimizin elinden de olsa günahlarımız insan olmanın bir sonucudur. Bu sonuç el adil olan Hazreti Allah'ın affediciliğinin rahmetini bizlere nasip eder. Bu nasibin iki gereği bu ayeti kerime için ışık olmaktadır. Tövbe ehli gerçeği beyan edendir. En büyük gerçek insanın kendi gerçekleridir. İnsanın en büyük gerçeği kendi hataları ve kusurlarıdır. Herkes kendisini tanıma yolculuğunda. Kişi kendinde var olanı tanıdıkça Rabbini tanımaya başlıyor. Nefsin hilesini bilen Rabbinin kuvvetine sanıyor. Bu manada takva insanın Rabbine koşmasıdır. En zoru da bu, kişinin nefsinin illetlerini bilerek ondan kaçmasıdır. Böyle değilse şeytanın adımlarına tabi olacağı ayeti kerimede açıkça beyan ediliyor. Şeytan hayatımızda adımlarıyla önümüzde var olan bir gerçek. Yürüyor. Bizi de istediği yere doğru yürütmek istiyor. Dünya hayatı çabuk bitiyor. Rabbine kavuşmak isteyenler eğer şeytan adımlarını takip etmişlerse asla bu muhteşem zevke erişemiyor. Ne zaman ki şeytanı takip etmek bırakılıyor, o gün insan için hikmet kapıları aralanıyor. Hikmet kapısı insanın gönlünde Rabbini anacağı bir zikir meydanına dönüşüyor. Hazreti Allah'ın sevdiği kulların arasında var olabilmek ancak böylelikle mümkün oluyor. Hikmet kapısından girdiğine delil olan en büyük iki işaret ayeti kerimenin sonunda açıkça beyan ediliyor. Cenab-ı Hak kendisini tövbeleri kabul eden ve merhametli olan olarak izah ediyor. Öyleyse müstesna bir Müslüman etrafındakilerin hatalarını gören değil, onları örtendir. Etrafında var olan her şeye sevginin muhabbetiyle bakar. Merhamet, Allah-u Zülcelal'i tanıma yolculuğunda kişiye bir imkan olarak verilir. Göğsü genişler, algılar açılır. İnsan merhametle yeryüzüne baktıkça göğsü genişler. Göğsü genişleyen olayları daha iyi anlar bir yerde var olan eksikliğin peşine düşmez. Elini taşın altına koyarak onu düzeltmeye çalışır. Yeryüzünde herkesin beklediği huzur yerini bulur. İşin hakikati şu ki Müslüman kendini düzeltirse her şey düzelir. Müslümanın kendini düzeltmesi için kendi hatalarını bilmesi gerekir. Bilmek hatanın sürekli tekrarını kabul etmekle mümkündür. Hiçbirimiz masum değiliz masumiyet her gün yenilememiz gereken tövbeyle mümkündür. Kalın sağlıcakla.